Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Giorgiano Bruno, no juzgues el árbol por sus bellas hojas, sino por los frutos que dé. Al final, hay cosas que se ven muy muy bonitas, pero lo importante es, oye, ¿y esto qué narices nos va a dar? ¿Qué frutos tiene esto? ¿Qué es lo que va a parir? ¿Dónde nos va a llevar? Pues es eso lo que hay que intentar eh, buscar. Es harto complicado, evidentemente es lo más complicado del mundo. Es como la capacidad de escuchar a gente inteligente que no esté de acuerdo contigo. O sea, es algo que es muy complicado de encontrar. Eh, entonces, por eso no avanzamos más. Es decir, eh, si yo no tengo la capacidad de escuchar y de hablar con esa gente que es inteligente, aunque no tengamos las mismas ideas, no vamos a ningún lado. Y por eso Mm, en el Congreso de los Diputados está como está, por ejemplo. Eh, vosotros mm, creo que sabéis la mayoría algo de heráldica y bueno, pues ya sabéis que eh, a los hijos de Fernando en su día pues se dijo el apellido Fernández, a los de Hernando Hernández y así se añadió la, EZ a, los de Gonzalo González, ¿no? Se añadió esa, EZ e a, a los apellidos. Eh, y tengo pues, un amigo que es eh, concejal de Podemos. Eh, sí, sí, tengo un amigo. Pues, es inteligente, lo escuchamos y tenemos esa capacidad. Y es de Podemos, pues, no pasa nada. Eh, pero se mosquea cuando le llamamos putez. <laughs> Em, dice, ¿por qué me llamáis putez? pues que lo sepas. Ah, si uno es Fernández porque es hijo de Fernando, pues tú eres putez. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, íbamos a decir políticas, pero no quedaba muy bien. En fin, eh, el mercado está un poquito loco, está trampeando, está queriendo hacernos doblegarnos, lo puede conseguir en cualquier momento, porque hay zonas que parece que se superan, las que al final no superan, ahora vamos para arriba, ahora vamos para abajo, vamos a ver cómo está. Estamos a día 23 de noviembre del 22, eh, semana de Black Friday, y por cierto, no digo nada de nada, ¿no? Pero hoy he estado grabando con el profe del curso de Psicología del Trading, una masterclass que os va a encantar. O sea, a mí me ha, encantado. Esperemos, espero que podamos grabar muchas más, que la tendréis mañana. Mañana os la subiré, pero os lo pongo como especial atención porque creo que para mucha gente, para mucha gente más de lo que se cree, es súper importante. Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Comenzamos. suscríbete y dale a la campanita. Compra el curso de mi abuelo. Ya lo dice mi niña, yo no te voy a decir nada. Bueno, Visto lo visto, ¿cómo estamos Bitcoin en una hora? Vamos a verlo en el muy corto espacio de tiempo, porque parece que eres <laughs> estar haciendo aquí. Hizo este, hombrito, si quiere hacer ahora otro, e irnos para abajo bueno, pues podríamos ir a visitar esta zona, que no estaría tampoco mal, de hecho es donde mm, de forma natural casi, casi, casi, casi se ha venido a apoyar, pues bueno, que la vuelva a tocar inclusive un poquito más abajo, no pasaría absolutamente nada, no cambiaría de momento eh, nada, es decir, estamos en un mercado bajista, ya está, o sea, no nos vayamos a, pensar que porque hemos subido, a ver, desde mínimos, eh, un 8% ya estamos en mercados alcistas, ¡Qué <laughs> joder, entre los que nos llevan ya a 4.000 y los que nos llevan a 30.000, yo ya no sé qué hacer. De momento, interesante, ¿vale? Eh, vamos a quitar esta línea de tendencia, la vamos a mandar al carajo, vamos a quitar esta ascendente no y esta descendente tampoco. ¿Por qué? Vamos a ponerla más o menos aquí. Porque son las dos que ahora mismo nos pueden hacer una idea en cuanto a eh, líneas de tendencia por dónde podemos ir, si las perdemos o no. Por otra parte, la línea horizontal que tenemos marcada en la zona de 15.820 aproximadamente es una zona... que eh, nos debe de marcar igual su pérdida, eh, de una forma definitiva, no como pasó en pues, dos veces anteriores, eh, pues nos mandaría a los 14, 14,400 aproximadamente, y em, la superación de esta línea de tendencia, hemos hecho ya un pullback ¿vale? En una hora, ya hemos hecho pullback. Ahora parece ser que de esta, mm, aquí no, hemos sido capaces de, de sobrepasar los 16.700 y nos estamos yendo para abajo otra vez. Eh, bueno, uno, además unos poquitos dólares, no es, que sea, no es que sea poco para ser una vela de una hora. Pues fijaros que hemos tocado ahí y hemos estado bajando hasta un 1,82, no está mal. para, eh, acercarnos a un 2% en una vela... Eh, no es algo desdeñable, es algo bueno, eh, pero claro, en este caso es negativa, es un impulso, en retroceso. vamos a ver si esta línea de tendencia la aguanta o prefiere venirse un poquito más abajo a buscar más dinerito, ya que no ha sido capaz eh, en esta ocasión, ni en esta, ni en la siguiente, de pasar esos, esas zonas. Eh, en cuanto a cuatro horas, ya un mercado un poquito más avanzado, ¿qué ha pasado? Importante, que sería ideal superar. Hemos pasado el RSI, la zona de 50, nos hemos apoyado justo, estamos ahora más o menos en la zona de 50, ¿vale? Eh, y oye, si conseguimos mantenerla, inclusive, aunque la perdamos un poquito, volver a recuperarla para seguir al alza, sí podríamos, sí podríamos pensar en la zona de los 17.150 en esta línea roja que tenemos y en la zona de 18, que es la siguiente zona a batir. Eh, mientras no consigamos estar por encima, si se nos vuelve a ir otra vez abajo, pues ya sabéis que nos vamos a ir pues más abajo de donde estábamos, ni más ni menos. En cuanto al mercado de diario, pues estamos en un mercado totalmente bajista, ¿vale? Desde que entramos en el, ah, en el año pasado, y desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, pues llevamos un año de mercado bajista. ¡Wow! Esto es así, eh, yo sé que cuando habéis comprado por el camino, nadie os había dicho, o poca gente, os habíamos dicho que estábamos en mercado bajista y que esto duraba tanto. Pero, además, eh, que por el camino, eh, los tropiezos y las <laughs> crisis económicas, pues hacen que esto sea más profundo, y no solo más profundo, que no tiene por qué ser más profundo, pero sí más duradero. Y esto desgasta y desgasta y desgasta, y dices, joder, qué asco de mercado. ¡Qué coñazo de mercado! Yo me piro hasta el 2025, hasta que esto vaya bien. Es decir, yo me sumo solamente a los beneficios, a las pérdidas no quiero saber nada. Bueno, eso es la, técnica de cada uno para hacer las cosas, pues bueno, ya depende de cada uno. Pero ¿qué tenemos en positivo? que es lo que tenemos que ver? Es el mercado de diario. Fijaros cómo nos apoyamos en la línea roja, aquí tres cuartos de lo mismo, y estamos una vela verde y otra vela verde. Eso es bueno. Aunque pues es que veo mucha gente temblorosa. ¡Ay, Dios mío! Ya nos vamos a ir para abajo. Puede ser que sí, pero de momento, ¿vale? Si ya vamos a cerrar en esta línea de tendencia, podemos cerrar el día hoy por encima y, sería importante mañana hacer un día verde que pase por encima, ¿veis de todas estas líneas que hay aquí? ¿Vale? 16.000, vamos, a 700, 16.700, vamos a cerrarlo ahí. Si mañana conseguimos cerrar por encima del máximo del día de hoy, 16.700, cerrar, ¿vale? No la mecha, cerrar por encima de eso sería bastante bueno, ¿vale? Sería bastante bueno. ¿Sería definitivamente fantástico? No, sería bastante bueno para alcanzar los siguientes objetivos que serían la zona de 17.150 y 18, como hemos dicho anteriormente. Punto pelota, no hay más. Es decir, eh, de momento no hay ni volumen, ni fuerza, ni ganas de mucho más en el mercado. Eso es lo que se ve. Mm, personalmente sigo pensando lo mismo, es decir, creo que estamos más cerca de venirnos a la parte inferior de la línea de tendencia, zona de 14, 14, 400, ¿vale? En ese margen, que de irnos a la parte superior a la zona de 20.000 a no ser que eh, pase alguna cosa muy positiva en el mercado que, bueno, pues nos impulse a ello. ¿Por qué? Pues porque de momento no tenemos fuerza y las velas de diario, a pesar de que, bueno, tengamos un par de velas, pues decentes, es un 2,82 y es un 1,55 lo que tienen estas velas. Necesitaríamos al menos una vela de este tipo, un 10 y medio, para hacer ras, salgo y me voy, me voy ya de la línea naranja hacia arriba, de un tirón, y bueno, luego banderita, y luego ras, y luego banderita, y luego ras. Así es como se sube en este mercado. Y esa es la realidad. Ahora, eh, estas cositas, estas cosinas, así, pues, bueno, algunas cosas muy buenas, pero no puede, se nos, que nos queda sin fuerza al final. Y si no rompemos las zonas importantes, ¿qué pasa? Que cada vez que hemos tocado, desde que perdimos esta línea de tendencia, que es ahora mismo la que para mí es más importante, más que la principal, porque la principal ya llegaremos, pero esta es la primera que tenemos que romper. Hemos tocado una vez, nos hemos ido al carajo. Hemos ido otra vez por allá, nos hemos ido al carajo. Hemos ido otra vez, nos hemos ido más al carajo todavía. Pero ya tenemos uno, dos y tres toques. Bitcoin normalmente cuarto, quinto toque suele romper. Y si digamos que caemos, hacemos un cuarto toque y luego un quinto muy cerca de la siguiente, bueno, pues entonces ya empezaríamos a tener en cuenta la siguiente línea de tendencia que es la que tenemos que tener. Pero para esto va a pasar tiempo, van a pasar semanas, van a pasar muchos días. Entonces, de verdad, no desesperéis porque no vale la pena. No vale la pena. Joder, es que mi pasta, ya sé, claro, eh, no vale, ¿cómo no va a valer la pena? Pues no, ya lo digo yo que no. Lo importante y más importante es tu salud mental por encima de tu salud económica. Porque al final, la patata es la que manda. En fin, eh, Ethereum haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, no tienen ninguna diferencia entre el uno y el otro. Eh, quizás las dos velitas de Ethereum diarias pues me gustan un poquitito más. Y el total market, ¿qué ha pasado con el total market? Haciendo lo mismo que Ethereum, más parecido a Ethereum que a Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, los diagramas son muy similares. Por cierto, la dominancia de Bitcoin, súper importante, ¿Qué está pasando? Bajando, pa, Esta mañana me ha sorprendido porque ha empezado a subir, bueno, por la madrugada, más bien, yo, bueno, yo cuando, me he levantado, ya estaba poniéndose en rojo. Digo, ostras, ha pegado un tirón y se nos ha venido abajo. Y si ahora hiciera un techo, dos techos, y se nos viniera otra vez aquí abajo para hacer dos suelos, estaría bastante bien. A las altcoins les daría un poquito de, de aire, que cosa que no les vendría mal, porque joder, hay gente con las altcoins que está un poquito eh, trincada. Eh, por otra parte, el euro, mm, gracias a que el dólar index está tomando un reposo, pues a la media de 200. ¿vale? De momento, retroceso, vuelve a la carga pero no vuelvo a la carga porque la economía euro y el euro esté fantástico, no, no, porque el dólar index se ha ido para atrás, hay ciertas cosas, el PMI manufacturero, etcétera, etcétera, que se han dado datos eh, y bueno, pues no han sido muy buenos y se nos viene un poquito, un poquito abajo. Empieza a haber cierto punto ya importante de recesión, ¿vale? Pero, ojo, que esto se va a dar también en el euro. Cuidado, ¿vale? Mucho ojo. Lo digo por los que estén con los cambios dólares-euros. De momento, buen momento para tener euros y, si, bueno, pues cuando se apoye en la media de 200, a ver qué narices es lo que hace, que le queda muy poquito, ojo al euro, ¿vale? Eh, por otra parte, altcoins. Hemos tenido un mercado bastante irregular, como estamos teniendo en, en, todos, estos días, pero eh, por porcentajes de cambios sí que ha habido algunas cosas que han estado a ver si me lo da, ahí, bastante bien. Bueno, los, las Fed Funds no, pero esto no es lo que quiero, yo lo quiero aquí, en los pares contra el dólar. Vamos a ver que nos ponga otra vez en el cambio positivo. Ahí está, 32% aquí, Cuidadí. Y es que ya unos días, fijaros, desde que hizo aquí el suelo, que yo también es otra que me ha dicho, ha estado hasta la media de 200 un 109%. Disparos que empezamos a ver en las altcoins. Esto suele ser bastante bueno. Quiere decir que están cansadas de cierto suelo Lo que pasa que, bueno, aquí es de las que hizo un suelo inferior al siguiente, o un mínimo inferior al siguiente, perdón, no un suelo. ¿Vale? No quiere decir que sea un suelo. TKO 22.55, tres cuartas de lo mismo, ascendiendo. FED, DAS, GRT, 12 34%, bien, pero igual, mínimos inferiores. BNP, 11% hoy, señoras y señores, ¿vale? Ha ido a la zona de soporte que teníamos marcada desde <laughs> tiempo atrás, ¿vale? Y ¡pum! Rebote muy bueno a 296 eh, si el mercado sigue aguantando, pues se irá a la zona de 337, ¿vale? Con un toque aquí, otro toque aquí, aquí lo intentó pasar y no pudo. 337, siguiente objetivo, 389. Bueno, vamos a ver qué tal sigue, porque va bastante bien. Solana, a pesar de la que le cae, que yo sigo sin entenderlo, después de estos días de dudosa, no sé qué decir, seis días ahí, pa, de repente, pim, pam, y ha recuperado prácticamente los seis días de caída. Pero yo sigo pensando lo mismo. De momento, mientras no se solucionen muchas cosas aquí, Solana caca, pero sí es cierto que hay mogollón de empresas que la están apoyando. Y ante eso, pues oye, pocas cosas. Hay muchos sitios que veréis que los retiros de USDT en Solana, tal, se han retirado. No sé, si alguien tiene alguna noticia, alguna cosa especial, pues que nos lo diga. Litecoin que sigue en contra de mercado muy, muy, muy bien. Desde este mínimo que marcó aquí al cierre en 50-51 ha estado en un 66%, actualmente está en un 55%, lo está haciendo de maravilla. Eh, es un buen indicador, esa plata digital, ¿vale? De la que se ha hablado siempre, que es el Litecoin. y eh, bueno, pues ahí, ahí está. Eh, BNB contra el euro también. O sea, hay algunas altcoins que han ido muy bien, 7%, 6%, o sea, tremendo. Cake, 5,62, bastante, bastante bien, ¿vale? Fijaros qué de verde hay. Esto es muy, muy bueno, porque, bueno, Bitcoin teniendo un día verde, pues hace que todas estas altcoins tengan un día muy bueno. En el lado negativo, vamos a ponerlas al revés, que si no, no las veo bien. Atlas, bueno, los FTTs es que los voy a quitar, porque esta me entra mala leche ya verlos. .bnb, em, nada, tampoco es normal, ¿vale? Los, repito lo que muchas veces os digo, ¿no? Que los pares, cuando Bitcoin sube, los pares contra BNB y Ethereum bajan, pero cuando Bitcoin baja, los pares contra Ethereum y BNB suben. Es algo a lo que hay que tener, hay que tener ahí... Eh, Alguien se está partiendo la caja por ahí. En fin. Eh, Ethereum, veis igual, un par que ha bajado, pero muy poquito en negativo, muy poquito. Chile, sorprendentemente, sigue en negativo. A ver, ¿qué ha pasado? Ha habido algo que ha pasado con Argentina, que después de la pérdida de ayer, los tokens de Argentina <laughs> se han metido en ostión, y claro, eso evidentemente afecta a Chile. Y no solamente los de Argentina, ha habido algunas elecciones que ha habido tropiezos importantes, eh, España no ha sido una de ellas, ¿vale? Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué tal <laughs> siguen las selecciones. No sé cómo va a quedar España al final. Yo creo que iba por siete goles o algo así, no sé. Eh, eso me ha dicho mi mujer, que yo no le he prestado ni atención. Esto, no estoy, estoy, fuera, estoy fuera del fútbol últimamente bastante. Eh, Shivas, las Shivas también están ahí un poquito negativas, pero ya os digo, nada, nada, nada, nada que sea digno ni de mencionar. O sea, mm, hasta los cortos de Bitcoin están en rojo. <laughs> se ha quedado aquí en esta zona haciendo esta tontería, esperando, diciendo, como os pille así un poquito de tal, os voy a meter en la tigaza hasta aquí. Pero bueno, cualquier cosa que sea caída, ya sabéis que nos vamos, iremos hacia arriba con acumulación de largos, que bueno, ahora mismo está, está más de moda. Esperemos que siga así y que, bueno, pues en estos días podamos decir, bueno, pues nos hemos ido un poquito más arriba, pero para eso, pues bueno, hay que intentar solventar estos máximos con los que de momento en una hora no hemos podido. No hemos podido. Y la vela de cuatro horas pues está siendo una vela de rechazo, aunque de momento está siendo verde, quedan ocho minutos, pero no deja de ser una vela de martillo invertido que nos puede seguir llegando abajo después de estas dos dojis. Roja, martillo invertido, pues lo más fácil que hagamos una vela roja hasta la zona de los 16.250, ¿vale? Es probable, ¿vale? Es probable. Así que, bueno, no me enrollo más, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!